las comunidades indígenas zapatistas en el sur de México, los cuales forman el proyecto de comunidades autónomas revolucionadas más grande en el mundo, están en peligro. El gobierno del nuevo presidente, Manuel Obrador, está planeando proyectos gigantes de desarrollo en el sur de México, el llamado Tren de los Mayas, que atravesará regiones de bosque protegidas, infraestructuras turísticas masivas, plantación de árboles comerciales dentro de la selva, la construcción de una autovía que conecta el Atlántico con el Pacífico, inversiones en el sector minero y más. Todos estos proyectos que el actual presidente de México prometió son actos típicos de una buena vieja táctica neoliberal que no durará en sacrificar hasta el último trozo del territorio natural y de recursos en el altar de la economía del crecimiento y el llamado progreso. El 1 de enero de 2019, las comunidades zapatistas conmemoraron el aniversario de 25 años de su levantamiento en una forma sin precedentes. Una brigada militar de 3.000 insurgentes armados del EZLN desfiló por el distrito principal de la realidad. El desfile fue seguido por un poderoso discurso hecho por el subcomandante Moisés, el portavoz de EZLN. En el discurso dejó claro que el objetivo del desfile era enviar un mensaje claro y directo al recién elegido presidente. Los zapatistas han comprometido a estar en contra de todos esos planes del presidente que amenazan el territorio natural. Así lo vemos, estamos solos. Como hace 25 años, salimos a despertar al pueblo de México y al mundo, solos. Y hoy, 25 años, vemos que estamos solos. Compañeros, sabemos que muchas personas no escucharon, pero nosotras escuchamos con mucha atención y no nos hemos olvidado de ustedes. Todavía hay entre nosotras algunas personas pequeñas, de pequeños lugares, que se organizan y resisten contra la destrucción de la naturaleza y de la hidra capitalista, Así que para esto decimos, desde la pequeña isla de Chipre, zapatistas, no están solos. No,